na čudesnu moć Da svetom ispuni noć Velinom osmeha svog razgoni tu On ljubav svakome da I vrata otvara sva Ko stari voljeni drug Uvek je on Beograde Beograde Beograde, Beograde Na ušću dveju reka ispod Beograde Beograde Beograde lepotica u belom kozi ti Beograde, Beograde Ti srce svoje nesebično daruješ Beograde, Beograde Beograde Ti uvek imaš nasmejane ulice Beograde Beograde Sa nama i u nama živiš ti Beograde Beograde Ti srce svoje nesebično daruješ Beograde Beograde I uvek Geehrte Aussteller, liebe Besucherinnen und Besucher der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Sheila Djidic und es ist mir eine große Ehre, Ihre Gastgeberin bei der diesjährigen digitalen Präsentation der Republik Serbien zu sein. Wir hoffen, Sie haben viel Vergnügen an unserer beachtenswerten Auswahl und wir hoffen natürlich, dass wir uns alle nächstes Jahr in Frankfurt auch persönlich treffen.